好像很幸运的，宜来没下雨耶！真的超 lucky 的。哇，看始多黑。今天我们来其实是因为今天十月十二号，然后是 Mira 满六个月了，又刚好碰到我们的结婚纪念日，所以我们想要来找他。结果圆规来，然后台风， <laughs> 可还好没下雨。现在，对啊，我们还带了气球。 The moody wind that once made us meet Is blowing furiously down the street 在我们就要去找 Mira 了，耶！爸爸，嗯，哎，你怎么有相机就不讲话了？ 在车上弄弄，现在准备要下车。 <laughs> 你谈恋爱哦！好了，快点拿。好啦。啊！快呀，这是爸爸呀，有没有？

<laughs> 是什么？哎，往前冲一个！ <laughs> <laughs> 应该有，还在舔舌头，刚有讲。其实这时候就可以喂那个黄医师，有这样。讲，但是其实只要看小朋友这样动作，他已经非常想吃了。 嗯，好，好。我觉得你可以可以介绍一下，就是说小朋友这样的反应，就是他可以开始复食品，哦，他知道复食品了。现在米拉大概六个月，哎，不是大概了，已经六个月了，不太习惯。六个月第一天。 你看，像他这个反应，他这个反应就是可以已经可以吃副食品了，他就要吃我的手。但其实从四个月就开始注意了。对。他现在很明显已经很想，超想吃的，嗯嗯。 <laughs> So here's my love letter